椎间盘突出案例，李先生五十一岁，桃源县人。二零零八年四月，因运动造成左边属膝部以下疼痛，延伸到右脚，至无法走路。医院检查不出病因。二零零八年九月到长庚检查出腰椎椎间盘突出，并开刀治疗。二零零八年十月出院后回家。 一周后又因疼痛再度住院，腰部以下两脚疼痛，至无法站立。以抗生素及类固醇治疗有好转，二十几天后出院。一周后又因疼痛再度入院。二零零八年十二月进加护病房观察，两天后再转入普通病房，以类固醇和吗啡针剂治疗。 并在长庚医师告知下用冰敷处理两周，但病情仍然逐渐恶化。之后只能整天卧床，腰部以下、肾、腿、足底都痛，无法下床站立与行走。二零零九年一月六日，经张昭汉医师处理后即可下床，患者自觉疼痛感减轻约五成。 两天后即可自行从林口长庚步行出院。